السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد واخا غيبت عليكم شويه اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه لا في الشكل ديالها لا في المذاق وكذلك ناجحه 100% مقادير بسيطه نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره القناه الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونمشيو مباشره للمقادير مرحبا بكم مجددا بالنسبه للوصفه اللي غادي نقترحها عليكم غادي تكون عباره عن بسبوسه اللي غادي تكون فرديه كتقدروا ديروها كذلك في مول اللي يكون كبير كتجي سهله مقادير بسيطه وكتجي ناجحه وهشيشه بزاف مذاق لا يقاوم نتمنى انكم تجربوها بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوها اليوم كيف ما كتشوفوا معايا كلشي غادي نعطيهم لكم بالغرام كنحتاجوا هنايا أربعة ديال البيضات بالنسبه هنا للبيض حراره المطبخ انا هنا عندي البيض صغير الا كان عندك متوسط كتحتاجي ثلاثة اما الا كان عندك كبير كتحتاجي بيضتان كذلك كنحتاجوا السكر ما يعادل 150 غرام وكتبقى الكميه على حسب الرغبه ديال كل واحد كنحتاجوا كذلك اربع ملاعق كبار نتاع الكوك وملاعق اللي يكونوا عامرين 150 ملل نتاع العصير نتاع الحامض او البرتقال 150 ملل كذلك نتاع الزيت وعندنا الفينو فينو متوسط اللي كنديروا به السميد عفوا اللي كنديروا بها الحرشه وكذلك اللي كيكون رقيق كاع هنا درت 200 غرام نتاع السميده اللي ديال الحرشه ودرت 150 غرام نتاع الفينو الناعم كنحتاجوا جوج ديال الاكياس نتاع خميره الحلوى ما يعادل 16 غرام يعني كل كيس فيه 8 غرام جوج ديال الاكياس نتاع ال vanille ملعقه كبيره نتاع الخل ممتلئه وقبيصه نتاع الملح كانوا هادو هما المقادير وغادي نمشيو دابا للطريقه ديال التحضير اول حاجه غادي نبدا بها هي البيض اللي غادي نضيف له واحد القبيصه نتاع الملح كذلك السكر وغادي نخلط العناصر جيدا حتى غادي نحصل على واحد الخليط متجانس وحتى انني نحس بان السكر ما غاديش يبقى لي لداخل مع البيض يعني غادي يذوب كليا كنضيفو كذلك جوج ديال الاكياس نتاع الفاني هنا بعد ما تخلطوا لي العناصر جيدا كنضيفوا كاس نتاع البرتقال اللي كيكون في حراره المطبخ حتى هو وكاس نتاع الزيت ما يعادل 150 مليليتر لا العصير ولا الزيت كنخلطوا العناصر جيدا حتى يمتزج لنا عفوا الخليط ودابا كنضيفوا اربع ملاعق كيف ما قلت لكم كبيره يعني ممتلئه نتاع الكوك اولا نواه كوكو كيف ما كتشوفوا معايا على هذه الطريقه بعد ما خلطنا الكوك دابا كنضيفو السميد بالتدريج يعني ما غاديش نضيفوه دقه واحده كنضيف كذلك معاه جوج ديال الخميرات نتاع الحلوى ما يعادل 16 غرام يعني كل كيس فيه 8 غرام كنخلطوا الخليط جيدا وغادي نضيفوا باقي العناصر كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو كنضيف كذلك ملعقه نتاع الخل اللي كتكون كبيره وممتلئه كنخلطوا العناصر جيدا كنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل السميده ديالي كامله هنايا غادي نستعملها كامله غتبقى لي تقريبا واحد 20 غرام اولا 50 غرام يعني كيبقى يبان لك على حسب الخليط ديالك وعلى حسب النوعيه نتاع السميد هنا الخليط غادي يكون شيئا ما يعني خفيف ولكن غادي نخليوه يرتاح حتى غادي يتشرب الناس السميده غتشرب وغادي تقلنا يعني من الاحسن تخليوه خفيف في الاول باش انه من يتشرب غادي يبان لك واش تزيدي له شويه ولا تخليه على هذاك الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا هنايا الخليط شيئا ما راه خفيف قالت لي هاد الكميه نتاع السميد اللي غادي نحتفظ فيها حتى كيرتاح الخليط وغادي نشوفوا واش غادي يخفف يعني يبقى خفيف ولا غادي يتقال يعني ما نحتاجوهاش هنا غادي بعد ما نخلي الخليط ديالي يرتاح غادي نمشي نصايب ليمون اللي غادي ندهنهم بالزيت بعد ما دهنتهم غادي ندير لهم اما الدقيق اولا السميده رقيقه اولا الكوك يعني كيبقى عندك على حسب الاختيار انا هنايا فضلت الكوك بحيث انني دايره فيهم لداخل الكوك كيجي المذاق ديالهم زوين وكيجيو بنانين آه، بالنسبه للفرن هنا شعلته مسبقا على درجه حراره 180 درجه وغادي نشعلو من الفوق ومن التحت انا عندي الفران نتاع الضو يعني غادي نخليه شاعل فونتيلاتور من الفوق ومن التحت وغادي نمشي نصايب ليمو ديالي فما شتو بعد ما ساليت كاع لا ليمون درت لهم دهنتهم في الاول ودرت لهم الكوك كيبقى لكم على حسب الاختيار كيف ما قلت لكم وهنا في نفس الوقت كنكونوا مخليين الخليط ديالنا يرتاح ولا يتشرب غادي نوريكم هنايا القوام ديالو النهائي هنا بعد ما شفت الخليط زدت له داك القليل من السميد اللي كانت باقيه لي وخلطت العناصر جيدا وكان هذا هو القوام اللي غادي نحتفظ به باش غادي نديرهم في نعمر ليمون تقدروا ديروها في صينيه وحده كتجي رائعه كذلك وتقدروا ديروها على هذا الشكل يعني كل واحد وال... فرديه كل واحد والمول ديالو هنا بعد ما سليت العجين ديالي كامل اولا الخليط كلشي درتو في ليمول كنحاول انني نضرب هاد الصينيات على سطح العمل باش يتقاد لهم السطح ديالهم وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم الفرن مشعول على 180 درجه غادي ندخلهم مباشره يطيبوا حتى يطيبوا لا يحمر لهم الوجه ديالهم غنمشيو مباشره نصايب ال sirop اللي غادي نسقي به البسبوسه ديالنا انا ما غاديش نطيبها وما نحتاجش نهائيا السكر غادي نحتاج 150 ملل ديال العصير البرتقال كذلك حمضتين اللي عصرتهم كنحتاجو كذلك اللوز للتزيين او لانوات كوكو يعني كيبقى كل واحد على حساب الاختيار ديالو كان هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا كيف ما شفتوا كيجيو محمرين كيجي اللون ديالهم ذهبي وكيبقى اللون عاوتاني على حساب كل واحد على حساب الاختيار ديالو انا هنا غادي نحاول انني نوزع هذاك السيرو اولا ديك السقوه على حساب الحبات يعني نحاول انني نكمل هذاك العصير وانني نسقيهم جيدا باش يجيو زوينين يجيو هشاش وكذلك داك المذاق نتاع الليمون ونتاع البرتقال كيجي رائع فيهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا هذه الوصفه اللي هي رائعه كذلك المشاركه مع الاحباب ومع الاصحاب باش تكبر القناه وباش تعم الفائده غادي نخليكم مع الفيديو اولا الاخر ديال الشكل ديالو التقديم ديال الحلوه ديالنا اولا البسبوسه ديالنا اللي كتكون معتبره بنينه بزاف وسهله وناجحه 100% كان هذا هو الفيديو ديالنا اولا هذه هي البسبوسه بعد ما سقيتها وبعد ما زينتها كتجي على هذا الشكل كتجي رائعه مذاق زوين بزاف خفيفه هشيشه بزاف نتمنى انها تعجبكم كيجي المذاق ديالها معتبر والاهم هادشي انها ما فيهاش الحلاوه بزاف وسهله يعني التحضير مقادير عفوا بسيطه نتمنى انها تعجبكم ما تنساوش الى عجبكم الفيديو كيف ما العاده اللايك المشاركه مع الاحباب كان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وشهيه طيبه